Nini maana chipukizi? Msanii ambaye pia anaanza muziki kwa muda ambao huo kama labda let's say ilikuwa ni tuzo za mwaka 2022 si ndio? Oh, ni maana chipkizi na maana maana yake mtu ambaye ameanza muziki mwaka jana. Yes, tumeona msanii kama Kontawa amechukua tuzo leo, ni msanii ambaye ameanza muziki mwaka jana. Ameanza kuonekana mwaka jana. Kuonekana. Mm. So it means hapa tunazungumzia sio kufanya muziki mm, ila kuonekana. Mimi umeanza kuniona lini? Ni muda mrefu. sasa, muda mrefu. Ah, Kwenye nyimbo gani? Ngoma yako ambayo kuna sauti ya Wema ilienda wapi? Ilitembea sana kuna sauti yake. Okay, anyways tukizungumzia okay, anyways tukizungumzia mziki wa Wema na Mwana Mwanaifei fulani pamoja na Playboy ni mziki ambao ulijulikana sana Kenya. Labda kwa Kenya naweza nikasema sio msanii chipukizi, lakini kwa Tanzania ni chipkizi kwa sababu watu wameanza kukubali mziki wangu sana na kuwafikia watu baada ya kufanya Ukaniumiza ambayo ilikuwa ni mwaka jana. So Ukaniumiza ndio wimbo ambao umeenda sana na uliweza kupata viewers wengi sana, kuweza kupata watu wengi sana. So kwa mimi pia niliona ni sio nafasi mbaya uh, kuwepo kwenye chipkizi, kwa sababu naweza nikasema historia yangu ya mwaka jana tofauti, achana na hizo background, kwa sababu nimeweza kushirikishwa kwenye project tofauti tofauti, lakini watu walikuwa hawanipi umakini, ila umakini wangu umeanza mwaka jana, na hata mwaka huu nimeweza pia kuachia wimbo wangu wa Hakutaki. Ni wimbo ambao unafanya vizuri sana, una almost kama siku mbili, so chipkizi I think ni, ni nafasi nzuri, sio kwamba ni kitu kibaya, kwa sababu mziki wangu umeanza kuchipukia Last year. Yeah. Kwa hiyo wewe ni msanii chipukizi, si ndio? Eh, mimi ni msanii chipukizi na mwaka huu tena mwakani nitachipukia tena. Yaani nitachipukia mpaka nichipukie, mpaka kieleweke mpaka tuchipukizi kabisa ile yeah. Na mwaka jana pia ulikuwa kwenye baadhi ya category, sio? No, of course hii ndo mara yangu ya kwanza kuweza kushiriki kwenye hizi categories na ni kwa sababu pia aa, ah, nimekuwa nikisemwa pia na watu wangu wa karibu, kwa sababu mimi watu wananisema sana kwamba Haitham hauonekani kwenye matukio, haufanyi hivi, haufanyi hivi. Ah, nikasema okay, anyways, kwa sababu pia aa, ah, TMA pia ni, ni taifa letu Tanzania, unajua so tusijiweke nyuma. Nikasema okay, ngoja ni nifanye usajili So katika kuangalia vipengee sikutaka kupambana na watu wazito. Mtu anapiga viewers huko ma streams milioni mia mbili ndugu yangu. Kasema hebu ngoja nichukue vile ambavyo ninaviweza. Kwa katika kupambana hapa na pale ndio hivyo, lakini alhamdulillah pia kuwepo pia kwenye kuwa nominated pia ni kitu kikubwa, kwa sababu hata yule ambaye alikuwa hanifahamu amenijua. Okay, sawa. Sarafina ni moja kati ya wasanii ambaye pia na yeye ameanza kusikika kama miaka miwili iliyopita. By the way, tuliwahi kumuona alishiriki kwenye BSS na sasa hivi amekuwa msanii mkubwa sana, na wewe ulianza kusikika hata before Sarafina. Sarafina amechukua tuzo nyingi sana leo, labda kwa jinsi ambavyo pia umeona Sarafina amechukua tuzo leo, uh, inakupa picha gani kama msanii ambaye pia umeanza muda mrefu? Ah, kupambana muhimu. Of course wote tunapambana na kila mtu anatumia nguvu yake na kila mtu anapita njia yake. So yeye anaweza kama amepita njia hii ukaona amepata tatu za Tanzania, kesho mimi nikapita njia moja nikapata moja ya Marekani, kuna magrami huko, kuna ma, ma MTV, kuna manini mawazi makubwa. So kila mtu anapita njia yake. Uh, mtu anapokuwa anapita njia nzuri anafanya kitu kizuri, basi sisi wote ambao pia tulikopo kwenye industry tunajua changamoto, tunajua shida za hapa na pale, tunawabless wale wote ambao wasione kwamba kupita hivi basi ndoa amefika au amesha ameshakuwa Beyonce ama imekuwaje. No, wanahitaji kufanya kazi, wanahitaji kupambana, kwa sababu ukilegea kidogo tu nafasi yako inashuka, mtu mwingine anashikilia mpira. Okay, sawa. So, comment yako ni nini kuhusiana na tuzo za leo? Labda kuna pengine umeona kuna mapungufu ambayo kadhaa umeona, unawashauri una, una nini BASATA kwa ujumla? Uh, of course kama nilivyosema awali, sijajua wanaangalia vigezo gani, lakini unapo unapozungumzia for instance kama kile kipengele ambacho mimi nilikuwa nominated cha Chipkizi. Unajua, unapomzungumzia Haitham ni msanii ambaye ameinvest sana kwenye mziki wake, amefanya vitu vingi sana kwenye mziki wake. So hata kama waliona kuna namna fulani walitakiwa warudi kwenye background za mziki, waangalie huyu mtu amefanya kitu gani kwenye industry. Of course yule dada ameshinda, hatumjui, sidhani kama hata na wewe Roja sidhani kama unamjua au unaujua mziki wake. So sijajua pia wameangalia vigezo gani, lakini mi naamini mpaka wameamua kufanya hichi kitu na kukiweza kukileta mbele yetu, it means wao wenyewe wameki wamekipitisha, wameona kiko sawa. Mi ni nani nibishane na baraza la BASATA? Mi ni nani? Kwa hiyo inabidi tukubaliane na matokeo. Kwa hiyo unahisi hapo labda kuna upendeleo fulani, sio? Ah, yani niko katikati, niko half half yani kama kuna kanamna hivi afu kama kuna kama eh, ah, sijasema neno kuonewa, usinukuu. Yani kama kuna kanamna fulani kwamba sijajua, ingine tuna tabia mbaya, hatujapewa tuzo kwa sababu labda ni mbaya labda mavazi yetu kwa Instagram, unajua tena picha za kwenda trending, labda mbovu, hatujui wanaangalia vigezo gani. Kwa hiyo all in all, kama anavyosemaga Baba Levo, all in all, tunashukuru Mungu okay, kwa yote yaliyotokea. Sawa, unawaahidi nini mashabiki wako wa muziki uh, kupitia industry yako kwa mwaka ujao? Labda najua kuna plans za hapa na pale, labda kutoa EP, kutoa ngoma ama kufanya collaboration na wasanii wengine wakubwa hata pia nje ya Tanzania mbona na, naona kama mwaka ujao ni, ni mbali. Mimi ni bampa tu bampa, ni ngoma juu ya ngoma. Mimi kwa watu ambao wamenizoea, kila mwezi lazima niachie nyimbo, kwa sababu na nyimbo nyingi sana sana sana sana. Kama nilivyokuambia, nimeachia nyimbo yangu juzi, ina ina almost kama siku nne, TikTok ina video elfu kumi na sita sasa hivi. Hata sasa hivi tukienda kuangalia inaweza ikafika elfu kumi na tisa two days TikTok hivi, unanielewa vizuri, sio kitu kidogo. Of course wengine wanafanya ma Spotify na nini, lakini kuweka challenge na watu wakaifanya kupata video elfu kumi na tisa. Zamani tulikuwa tunaomba sana watu ambao wameshatangulia, naomba nishutie, tuma kwenye namba hii, lakini sasa hivi we don't ask. Watu wanasapoti mziki mzuri, so nyimbo nimeachia jana na mpaka sasa hivi YouTube inafanya vizuri, audio mark iko trending. So mimi ni ngoma juu ya ngoma, sitaangalia kuna tuzo za bongo za Marekani za wapi za wapi, naachia madude, tutakutana kwenye pipa airport. Okay. Mm. Sawa, la mwisho labda ungependa kumpongeza kwa namna moja nyingine msanii mwenzako Zuchu, amechukua tuzo nyingi sana leo. Ah, nampongeza uh, kiukweli lebo inafanya vizuri, yaani lebo ina invest In case kama wasanii wote wangekuwa na wana lebo kama zile, ina maana wasanii wote pia wangekuwa wako kitaifa kutangaza mziki wetu wa sana, kwa sababu kama angekuwa kwenye ndo kama hivi tena haso, tunasema independent artist kama sisi tunapambana, tunaunga leo mpata elfu tano elfu kumi mpata laki mbili laki tatu, mtafutie director kushutia low budget na nini kwa hiyo kufika tu aliyofika tutafika, lakini itachukua muda, kwa sababu still bado tunapambana na vitu vidogo vidogo. Yeye anaweka milioni ishirini, anaweka milioni thelathini, anashuti video, anapelekwa event, mabouncer nane kumi, kwa hata brandi lazima iwe kubwa so yeye mwenyewe anachotakiwa kufanya, anafanya mziki mzuri, lakini pia anatakiwa aishukuru sana management, aishukuru sana kwa sababu ni management chache ambazo huwa zinawafikisha sana wasanii, zingine zinawafelisha, lakini kwa yeye yuko so lucky, amepata management ambayo ina focus kwenye biashara na sio vitu vingine, so aishukuru sana. Kama ingekuwa mtoe Zuchu sasa wa WCB ambaye hayupo kwenye lebo, mlete mtaani, unadhani angekuwa wapi? So aishukuru management, wanafanya kitu kizuri sana. Pongezi zangu ni kwa management. Mm. Eh, afu ndo baadaye zinarudi kwa msanii. Thank you. sana. Thank you.